hello and welcome friends virus यानी vital information resources under siege जो आपकी जरूरी सूचनाओं जरूरी इंफॉर्मेशन जरूरी दस्तावेज को घेर ले उसको बाहर ना निकलने दे ऐसे हम कहते हैं वायरस यानी कि ऐसे प्रोग्राम को कहते हैं वायरस और आज हम वायरस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ये वायरस की हिस्ट्री क्या है कब बनी पहली वायरस पहला वायरस कब बनाया गया दुनिया का पहला वायरस कब बना तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में तो देखिए दुनिया का पहला वायरस जो है उसे कहा जाता है क्रीपर क्रीपर यानी कि C R double E P E R और यह बना था 1971 में आप देख सकते हैं और ये विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नहीं बना था ठीक है तो यहां पर लिखा हुआ है astonish the eyes of the few users who handled the computer that were part of ARPANET ये आरपानेट यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसीज का एक पार्ट था ठीक है this was a business card of creeper ठीक है तो ये जो क्रीपर था ये उसी का पार्ट था और आ, ये दुनिया में पहले वायरस के नाम से जाना जाता है बनाने वाले कौन थे बॉब थॉमस ठीक है ये वो प्रोग्रामर थे जिन्होंने इस वायरस को बनाया था इसी के लिए एक एंटीवायरस डिजाइन किया गया था जिसका नाम था रीपर ठीक है तो ये जो वायरस था इसके लिए एंटीवायरस बना अच्छा यहां पे एक शब्द प्रयोग किया गया प्रूनर तो प्रूनर का मतलब होता है कैंची ठीक है और ये वायरस जो है हार्मलेस था हार्मफुल नहीं था ठीक है आगे बढ़ फुल फॉर्म तो हमने आपको पहले ही बता दिया और इसे बनाने वाले दो भाई थे जिनका नाम था वासिद और अमजद फारूक अलवी ठीक है और ये जो है 17 साल के और 24 साल के मात्र थे जिन्होंने ये वायरस बनाया था और ये विंडोज बेस्ड वायरस था और यहाँ पर जो क्रीपर बना था ये विंडोज बेस्ड वायरस नहीं था ये जो है किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता था लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो बनाया था ये विंडोज बेस्ड वायरस था ओके